Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Dorothy Gwajima ameliagiza Jeshi la Polisi pamoja na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa nchini TAKUKURU kumkamata na kumhoji mbunge wa Kawe Josephat Gwajima ili athibitishe kauli anazozitoa dhidi ya serikali na viongozi kuhusu chanjo ya Uviko. Dr. Gwajima ametoa agizo hilo leo Jumanne Agosti 17, 2021 katika kijiji cha Kiatunge, wilaya ya Butiama mkoani Mara, akibainisha kuwa Askofu Gwajima amekuwa akitoa taarifa za kupotosha kwa maksudi jambo linaloivuruga wizara yake na serikali katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa